Yaani, hitaji kuna hakuna dada zako. Oh, kama sara. Na upige sura Marekani kwa Marekani kuishi kwa Marekani. Cheki. Mwanzo mpaka chini. Toto hilo. Toto hilo. Uko poa lakini mimi mimi wasipendi wala. Uwila uli, matumizi na mbea uli. Ebinimu oani, uwela mgeni, karibu sana kwetu. Unapaonaje hapa? Sawa. Wow. Na mongea na mama kama ni inatoa Marekani mbele yobe. Inui ke Marekani ye maobe. Bila wana wana mara wale ngela baita na naye. Mungu anachomoka toto hilo, pisi hilo. Lakini mwenzangu akikuona aca n'abasoma pawulo n'obiwa aca nomene isoma soma ne aci naondo soma kata kokonene bana bino bili biwumbaka noso bili bilema noso binacokonelibi